مع السلامة للي عايز يمشي والمركب اللي تودي ما ترجعش مادام جدع انت معاكم ما بتنفعش في داهية اي حد ما يقدرش وعادي وعادي وعادي كل اللي راح مع السلامة للي عايز يمشي والمركب اللي تودي ما ترجعش مادام جدع انت معاكم ما بتنفعش في داهية اي حد ما يقدرش وعادي وعادي وعادي كل اللي راح مع السلامة للي عايز يمشي والمركب اللي تودي ما ترجعش مدام جدع انت معاكم ما بتنفعش في داهية اي حد ما يقدرش وعادي وعادي وعادي كل مع السلامة للي عايز يمشي والمركب اللي تودي ما ترجعش مدام جدع انت معاكم ما بتنفعش في داهية اي حد ما يقدرش وعادي وعادي وعادي مع السلامة للي عايشين والمركب اللي تودي ما ترجعش مدام جدع انت معاك وما بتنفعش في داهية اي حد ما يقدرش وعادي وعادي وعادي مع السلامة للي عايشين والمركب اللي تودي ما ترجعش مدام جدع انت معاك وما بتنفعش في داهية اي حد ما يقدرش وعادي وعادي وعادي كل اللي مع السلامة للي عايز يمشي والمركب اللي تودي ما ترجعش دام جدع انت معاك وما بتنفعش في داهية اي حد ما يقدرش وعادي وعادي وعادي كل اللي راح مع السلامة للي عايز يمشي والمركب اللي تودي ما ترجعش دام جدع انت معاك وما بتنفعش في داهية اي حد ما يقدرش وعادي وعادي وعادي كل اللي راح مع السلامة للي عايز يمشي والمركب اللي تودي ما ترجعش مدام جدع انت معاكم ما بتنفعش في داهية اي حد ما يقدرش وعادي وعادي وعادي كل اللي راح مع السلامة للي عايز يمشي والمركب اللي تودي ما ترجعش مدام جدع انت معاكم ما بتنفعش في داهية اي حد ما يقدرش وعادي وعادي وعادي مع السلامة للي عايز يمشي والمركب اللي تودي ما ترجعش ما دام جدع انت معاكو ما بتنفعش في داهية اي حد ما يقدرش وعادي وعادي وعادي كل اللي راح مع السلامة للي عايز يمشي والمركب اللي تودي ما ترجعش ما دام جدع انت معاكو ما بتنفعش في داهية اي حد ما يقدرش وعادي وعادي وعادي كل اللي رحاتي كل اللي بعادي مع السلامة للي عايز يمشي والمركب اللي تودي ما ترجعش ما دام جدع انت معاك وما بتنفعش في داهية أي حد ما يقدرش وعادي وعادي وعادي كل اللي رحاتي كل اللي بعادي مع السلامة للي عايز يمشي والمركب اللي تودي ما ترجعش دام جدع انت معاكم ما بتنفعش في داهية اي حد ما يقدرش وعادي وعادي وعادي كل اللي راح مع السلامة للي عايز يمشي والمركب اللي تودي ما ترجعش دام جدع انت معاكم ما بتنفعش في داهية اي حد ما يقدرش وعادي وعادي وعادي كل اللي راح مع السلامة للي عايزين المركب اللي تودي ما ترجعش ما دام جدعنت معاكم ما بتنفعش في ده أي حد ما يقدرش وعادي وعادي وعادي كل اللي راح عادي